Hello guys, welcome back to our channel. Today is our uh, day 14 vlogmas. Yes, and today is gonna be a different vlog dahil um, nag-ipon kami ngayon ng mga bagay na hindi namin nagagamit dito sa bahay. Like itong mga tumblers na to. Actually, matagal na namin plano ni JT na ipunin yung mga ganitong tumbler, yung mga nakuha namin sa mga events, ganyan, at hindi naman talaga nagagamit. Uy, I think hindi to atin. Ba't ba <laughs> But anyway, uh, Naipon namin to ni JT at alam ko may mga na nakatago pa na hindi pa namin nahanap. Ang plano sana namin ay ibigay ito at i-donate sa aking uh, office mate na merong uh, parang charity work every December kasi pumupunta sila sa mga AITA sa Zambales and nagbibigay sila ng mga school supplies, ganyan. So, we want to take part with that uh, effort. So, gusto namin ipunin itong mga gamit na to at ibigay sa kanila dahil sabi, ni, sabi ng office mate ko, um, mahirap daw kasi yung biyahe doon. At, at pag nagbiyahe ka, kailangan madami kang dalang water. So, makakatulong sa kanila itong mga tumblers na to. At the same time, we're going to National Bookstore para bumili naman ng mga papers and pencils. Papers and pencils or notebook. Kung ano man yung maisip namin. At uh, siguro mga ilang peraso lang. Gusto lang namin talagang uh, makatulong. Bibili kami ngayon nun and ibibigay ko sa office mate ko by Monday para maibigay niya by the end of December. So, see you later. Tapos, tingnan nyo na lang kung anong mabibili namin. Ako lang? <laughs> Ako lang? Yan guys, uh, bibili kami ng notebook for the kids. May Ayun, may nakita ko 14 pesos kasi guys hindi naman kami mayaman pero gusto lang namin mamigay ano 14 pesos ito magkano to 27 iso yan na 10 ano, Ilan to? 10 pieces to. 10 na to. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So guys, tapos na tayo sa mga notebooks. Hanap naman tayo ng pencil para meron naman silang pangsusulat dito. 12 pieces for 152 pesos. 150 for 75. Tips, dagdagan mo na kaya. Sana kahit pa paano makatulong sa atin. Mm -hmm. Okay. Ano na? May nanap ka na? Pag ballpen, panda. Pero kasi parang mas mahal pa yung ganito eh. Ayan ah. Ayan na, 132. Magkano yung ganito? Tingnan mo. 50 pieces. Kung ano. Yung 50 na. Oh, ang galante niya boy. Yan. Ay. Hello guys, so ito nakauwi na kami ng bahay. Uh, nabili na namin yung mga dapat namin bilhin for the kids. Papakita lang namin, konti lang naman ito. Pero itong una, <laughs> ito yung freebie dun sa laptop. Pinapalit namin kanina kasi sira. Uh, later na to. So, dito na tayo. Yan, bumili kami ng 50 pieces na ball pen. Yep. And then we have 3 pieces ng uh, Mongol number 2 na may tint 24 na pencil. Tama ba? 24? Oo. Ay, 1,000 na pala. So, 12 each. Tapos, notebooks. Oo. 10 pieces. 20! Ah, 10, 10. So, 20. 20. 20 pieces. So, we have 20 pieces ng notebooks. Tapos, meron kaming uh, pencil at saka ballpen. Ito lang guys. And then, sabi ko nga, meron ako mga notebooks na mga, alam mo mga na-receive mo every time na may event. Tapos, mga tumbler. So, idadagdag namin siya at ibibigay ko na lang by Monday sa aking office mate. Napupunta so, sa? Napupunta sa mga ITAS ng Zambales. Of course, guys, alam namin na maliit lang tong donation na to. I mean, we don't have enough, pero at least, di ba, uh, we're sharing a part of what we have. Sobrang dami ng uh, ako, to be honest, sobrang dami ng uh, blessing na natanggap namin ni mm. JT the past few days, lalo na nung wedding namin. And ano ba naman yung mag-share ka? I mean, this is just 1,000 pesos all in all. Pagdadamot pa ba yun? Mm. And then talagang ever since nung kami, nagsimula kami sa relationship ni JT, gusto talaga naming magkaroon ng foundation or something, uh, I mean, a way para maka, makapag-give back sa community. Dati pa nga, ano yung ginagawa pa namin eh, nagdo-donate kami <laughs> sa CBN Asia or di kaya sa ABS-CBN, mga ganun. Pero maliit na amount lang. Pero ito na, nung time na sinabi sa akin ng office mate ko na nag, nagkakaroon siya ng community service or pupunta siya doon para magbigay ng ibang mga school supplies, uh, parang sabi ko sa sarili ko na ito na yung time para makapag-share naman. So, yep, maliit lang to, but kanina nung bumibili kami, tuwang-tuwa na yung puso ko. Ikaw ba? Ano na-feel mo? Siyempre, masaya. Ang saya ko din. Ang saya ko talaga nung binibili ko to. So, that's it for today's vlog. Thank you very much for watching, guys. See you again tomorrow. <laughs> Bye!